Abi kutlar ya. Ya. Ne adamsın? Thank you.

تو یک یکی میاره خو؟ ماشالله بابا جان خو؟ اینقدر خب ما الان اگه اعلام کنیم پسر فلانی شاید هیچ کس نگه پسر پهلوان محمد تیموری امیر علی تیموری. امیر علی تیموری. تیموری. بیدک تورباتش جام آمین علیه تیموری. مجبوریم. مجبوریم. باور کنید هم پسر محمد تیموری باباها اجازه نمیدن Да, Ван Шедон. 现在才进来，哎呦，行了。哎呀，别笑，我我我们俩没开。大舅，哈哈哈。哎，兄弟。哎，大舅。哈哈哈。 علی حسن کریمی از روستای عبدالعباد که میزبان است امیر علی تیبونی پسر فرمان محمد هست بله علی مو علی خب، و برادر خانوم دوست محمد آقای قاسمی از زحمت Rola terzi. Bishi bishi. Arriva, arriva. Bishi mi dam. Ay canım. Canım aziz gibi. Jetzt haben wir schon was sein miteinander.

عزیز اللهی عزیز اللهی عمو بعد جلوش هستی الان برو یا رو فش میشه رو فش میشه یه حرکت مود فیلم مار به فنا دادی یک زنی بیا عقبتر دیگه دیگه ah. sekarang mau itu sekarang mau itu mau tanah orang eh kau di stas itu masih lagi baru Dario, Dario, Dario, Dario,

Haydi dedim. Yakaladı, yakaladı.

باشه از عناوین ارزشمند پدر پهلوان محمد تیموری دفاع کنی بالاخره این شکست ها است که باعث بابا خیلی توی گل ها بالاخره اولا شکست تا قهرمان واقعی بشه و امروز ما به وجود این پهلوان بزرگی افتخار کنیم بفرما امین علی <coughs> <coughs> <coughs> نوید میرزاپور عباس همتی قند بیستا نوید میرزاپور عباس همتی ایمان یار محمدی امیر حسین فخری امید قربانی ابوالفضل حاجی سری آقا خب من یک خیرمقدم ویژه از کنم خدمت رئیس محترم انجمن کشتی باشکوه شهرستان تربتیان حبیب آقای حسینی خیلی ممنونم خدمت پهلوان حسن نادری نایب رئیس انجمن کشتی باشکوه شهرستان تربتیان آقا که نگیر دیگه الان هیچ نمیاری داوران انجمن کشتی باشکوه تربتیان حسن آقای رادمر نایب رئیس کمیته داوران خیر مقدم خدمت جناب آقای نادلی عزیزاللهی رئیس محترم انجمن کشتی باشوخه شهرستان باخر و خیر مقدم خدمت بزرگ پهلوان محمد تیموری قهرمان ارزنده کشتی باشوخه خراسان و نایب قهرمان آلیش آسیا عرض خیر مقدم خدمت دوست خوبم پهلوان حامد میرزاپور پهلوان محمد اسکری پهلوان وطن دوست افضلی و همه پهلوانانی که امشب در جشن عروسی برادران سروری های گلمون هاشم آقا و قاسم آقا من اینو از طرف این عزیزان عنوان کنم هاشم جان قاسم آقا آرزوی همه ما خوشبختی شماست انشاءالله که در کنار خانمای محترمتون یک زندگی خوب و خوش سرشار از برکت و موفقیت رو آغاز کنید سلامتی این های گلمونه یک کف پهلوانی بزنید دوستان نوید میرزاپور عباس همتی بفرمایید آقا ایمان یار محمدی امیرحسین فخری امید قربانی ابوالفضل حاجی سری آقا امید قربانی ابوالفضل حاجی خب تا کشتگیران آماده میشن به افتخار دوست خوبن جناب آقای قربانی یکی از بهترین تصویربرداران حال حاضر کشور که چهره های زیبای شما رو به تصویر میشن به خاطر اینکه خستگی از تنشون بیرون بیاد به افتخارش کف بزنید نوید میرزاپور عباس همتی برای مرتبه اول نوید میرزاپور عباس همتی برای مرتبه دوم مرتبه سوم را اعلام کنم هست زنم ایمان یار محمدی امیر حسین فخری امید قربانی ابوالفضل حاجی من Tabii. Sarkan bir güne tırmanır. عزیز الله حریف چی میشه؟

Sí. Salamat. Thank you. 어? 어. 아니야, 내가. 아니야. 아니야. <laughs> <laughs> آقای کشوری جان یک حریف برای آقای خلیلی و یک حریف برای آقای عزیزاللهی او یکی دیگر خوب نیست فران بارا اندلی آدم که اندلی حتی مال نه عباس نعمتی میگم تا فکر کنم شدم سوال داشت بیا یه با خوش دیست صدو جان خوبی کرده بود خیلی زرم بود اعلام کن دانیال گل محمدی عبدالعباد امیر یار محمدی از قلعه سرخ بزن دار دار میدان رو خلوت کنید دوستان بگیرم نوید میشید İstiyor da üniversiteden. Bak. نوید میرزافور عباس همتی ایمان یار محمدی امیر حسین فخری امید قربانی ابوالفضل حاجی سری آقا

بالله لا ولا شوف ولا غمشي ولا بطا ولا بطا ولا بطا ولا بطا Давай, понос. Прошу, конечно. Thank you. خب عرض خیر مقدم و خوش آمد دارم خدمت حاج مشتوا ابراهیمی نایب رئیس با شوخه سپاه خراسان رضوی و عرض خیرمقدم خدمت پهلوان عباس علی جوان از قهرمانان اسبق کشتی باشوخه رئیس کمیته داوران مدرن ترین گود کشتی باشوخه کشور گود بابا نظر از از آبگرم کلات نادر خوش آمدید پهلوان جوان و حاج مشتبا ابراهیمی به اتفاق پهلوان امیر ابراهیم نوید میرزاپور عباس همتی <laughs> سلام عباس امتی خرم آباد تربت جام نوید میرزاپور برادر پهلوان حامد میرزاپور از قهرمانان صاحب نام کشتی و آلیش Hayır adına. دوستان از الان دیگه این کود رو ای دارن کوچیکش میکنن دوستان هم نمیتونن کشتی ها رو ببینن حاجی کشوری این الان گود از الان یه کوچیک شد هم نوجورنا هم نمیتونن کشتی بگیرن کشتی های قنده اول دوم دیگه فکر نمیکنن بشه مدیریت کرد ایمان یار محمدی امیر حسین فخری حضور دارن؟ ایمان یار محمدی امیر حسین فخری بفرمایید دو میدانه هست آقا آقا ما برای هیچ کشتیگیری دیگه ادعا نمیکنیم اگه کسی میخواد کشتی بگیره به آقای حسینی مراجعه کنه محمود آقای عنایتی آقای آقای کشوری مراجعه کنید عنایتی بشینید دوستا که کشتی ها رو ببینن در نتیجه برنده کشتی نوید میرزاپور برادر پهلوان حامد میرزاپور هر دو کشتگی رو تشویق بفرمایید Hadi آره، خب ایمان یار محمدی کل سرخ تربت جان در مقابلش امیر حسین فخری است بله میزبان امشب شما هستن از روستای عبدالعباد با قضاوت تعلیمات جوان اساقیان رئیس کمیته داوران انجمن کشتی باشوخه تربتیان امید قربانی ابوالفضل حاجی Ailesen mi var? Maşallah. Alo.

امید قربانی عبدالعباد ابوالفضل حاجی ربات سمنگان

Biz buradan arıyoruz. Sokul plan! Bravo, bravo! Arcade Prime! <laughs> محمد امین هادی دانیال گل محمدی محمد نور محمدی عباس فروغی حسین علیپور محمد ملایی سری آقا دوستان توجه داشته باشید بله، بله. این همه دوستان زحمت کشیدن این مراسم رو برگزار کردن خواهش میکنم اجازه بدید کمیته داوران کمیته فنی نظر بدن دوستان ببینید وقتی میگم برید عقب الان دوستان مشکلی براشون پیش عزیز الله امید امید صادق امید امید مردم شریف روستای عبدالآباد شما ما در میهمان نوازی سرامدی همه جا خدا شاده هست ما هر این سومین باره که مفتخریم در کنار شما دوستان باشیم ببینید شما میزبانی خواهش میکنم اگر خدای نخواسته حقی امضای میشه میهمان نوازیشون رو اثبات کنید به نظر داوران و کمیته فنی احترام بگذارید شنیدید یک کف بزنید به افتخار عبدالعباد آی محمد امین حادی دانیال گل محمدی سری آقا حافظه

محمد نور محمدی عباس فروغی برای مرتبه آخر چون حاضر نشدن کو آقا دیگه وقت نیست حسین علیپور محمد ملایی عباس فروغی آقای کشوری آقای فروغی یک ساعت صدا میزنی هنوز طرف بیاد بابا بیاین سریعتر مدنیم شما اینجا بیاین وقت نیست آقای فروغی خب عباس فروغی از کلات نادر در مقابلش محمد نور محمدی رباب تلسوق حسین علیفور محمد ملایی خلیلی اسکندری Hallo. Yine o efendim efendim. Ha. Mesela bunu kapıdan ne bileyim. Maşallah bağlı. Maşallah bağlı. Maşallah bağlı. Ah,

MJ değil. Yani o bile imza atıyormuş. Gracias. <laughs> راحتی برو خیلی راحتی داشت خیلی هم نه هم تنم مجبور برو بیرون نگاه هم داداش دوشمادی

Bora'da yazsaydı. Duvarı görsün. Bora'da. Diye böyle. Diye gör, diye gör. Bir şey uçak uçak bir şey. Vah mı ya?

Nossa. Nossa. Ya zor ya. O korona mı dersin? Evet, arayın. Uçuyor da pirinci yapalım ya. Kupajına bunu. Yes.

حسین فور محمد ملایی کشتی گرفتن در نتیجه برنده کشتی پهلوان خلیلی فریمان یک حریف آقای عزیزاللهی است با خرد Maşallah abi. Cevat. Ömür ömür. Ömür ömür. بس جداً یک حریف هم برای نوید میرزاپور فقط آقای کشوری دستور دادم فقط قندها بیان وسط آه ما قندها Meşhurlar küçük yiyorlar. Sen yedik sen yedik. Thank you.

کشتی که در میدان در حال انجام است بین حسین علیپور و محمد ملایی با قضاوت آقای از داهی از باخر بگردم نرم بگیرم کشتی شیر وقت پاشو چم امیر علی مردانی ابوالفضل یار محمدی امیر ندارم ما امید علی مردانی ابوالفضل یار محمدی آمده باشه لولو رو بیارم بس Ver işte. Abi Karbala emlak açık. Abi Karbala açık olayım. Sevaptır. Valla Buradan sizden. Sağ ol. Ayak دوستان بشینید پشت سر بشینن کشتی ها رو ببینن بفرمایید دوستان یا برید عقب یا بشینید که بزرگترها بتونن کشتی ها رو ببینن هی زنده اعلام کن آقای از کجا اختلاف بزن نگیرم آقای رادمر دانشمندی از نصرآباد در مقابلش عزیز اللهی از باخر در نتیجه درنده کشتی عزیز از امیر علی مردانی ابوالفضل یار محمدی برادر عزیز امیر علی مردانی ابوالفضل یار محمدی تا آماده میشه امید علی مردانی به خاطر اینکه نزد در میدان حاکم باشه یک سلامات بلند بفرستید تا من یک خبر خوش به خب همینطور که مستعذرید به خاطر بیماری ملحوظ کرونا فکر میکنم نزدیک به دو سال هست که کشتی ها تعطیله اما انجمن کشتی باچوخه تربت جام کاری کرد کارستون تونستن یک دور مسابقات کشتی با شوخه رو به مناسبت عید بزرگ قدیر خوم در روستای پهلوانخیز ربا سمگان برگزار کنند تاریخ مسابقات روز چهارشنبه میشه چندم آقای حسینی؟ روز چهارشنبه شش پنج هزار یعنی فردا نه پس فردا روستای سمنگان اوزان 66 74 84 96 و به اضافه 96 کیلوگرم جوایز نفرات اول دوم و سوم گوسفند فقط در سنگین وزن نفر اول یک رس بوچه خدایی افتخار کنید چنین رئیس انجمن کشتی باشوخه اینقدر پرتلاش ما هر شب با این دوست عزیز پروان حبیب حسینی گفتیم واقعا دارید برای کشتی باشوخه زحمت میکشیم شایسته بهترین ها هستید ایشون گفتن آقا اگر ما تا الان کاری هم تونستیم انجام بدیم به همت امین تماشاچیان و علاقمندان بوده ما کاری انجام نداریم درود بر شما پهلوان این واقعی حسینی به افتخارش یک کف پهلوان خب قندار من از اول اعلام میکنم قند اول پهلوان حامد میرزاپور تربت جام پهلوان محمد اسکری فریمان قند دوم مهدی افزلی عبدالاباد مرتزا تندوس نصرآباد قرد سوم شادآباد هفته قبل محسن هنردوست فریبان ابوالفضل امامدادی سمنگان قرد چهارم علی احمدی باخر امیر ابراهیمی گود بابا نظر مشهد چند پنجم داوود برکوک احمد وارسته فریبان قند ششم حسین نیکبر محمد نیکبین قند هفتم امین نادری محمد خوشندام قند هشتم رمضان علی جانی سجاد خاکپور قند نهم محمد بانویی جواد رستمی قند دهم جلال ابراهیم اسماعیل نوروزی قند 11 هم موسرزا دروگر مجید محمد آبادی قند 12 هم امیر نور محمدی و مصطفی سروری قند 13 هم ابوالفضل نصیری سعید دلشکن قند 14 هم محمد دربانیان ابوالفضل رستمی و قند 14 هم که آخرین قند است امیر علی مردانی و ابوالفضل یار محمدی امید علی مردانی شنیدین سلامتی مهدیمت های گلمون یک سلامت بلند بزن سلام امید علی مردانی ابوالفضل یار محمدی برای مرتبه اول ابوالفضل یار محمدی رو با سمنگان تربت جام امیر علی مردانی امید عبدالعواد با قضاوت حسن آقای رادمر رادمر میگه نیمه پشت کشتی ها رو نمیبینن بشینه تا ادامه رقابت ها رو داشته باشین بشین بود چشم محمد قربانیان ابوالفضل رستمی سری آقا محمد امین هادی دانیال گل محمدی بفرمایید محمد امین هادی گل محمدی چورد خیرا یا خلاصه Thank <laughs> you. خاکی قنبری <laughs> تاها دشتی آقا تاها

dönüş ana, orası dönüş. محمد درمانیان ابوالفضل رستمی دنبری فریمان خاکی از ربات سمنگان ساعت

دیگه که محمود از لیوان بخورن لیوان لیوان محمود

آره بله شما آمد که دوربین مستعد رفت دهانتو خوشبو کن فضا رو معطر میدان رو اطراگی با ذکر سلوات بر محمد و آل محمد

عبالفرد نصیری دل شکن وقت تمام هادی گل محمدی برو وسط شما گل محمدی ما تنساش يكون جيب له راه خليهم اغا يقول محمدي دعونا محمد درباریان ابوالفضل رستمی برای مرتبه اول ما بریم وسط آقا حریفش نعمت آقای راندن اول

ابوالفضل نصیری سعید دلشکر محمد درمانیان برای مرتبه آقای عزیز نهی باخر لخش و حریفت

تماشاچیان آروم آروم دارین میان آقای کشوری کجا खीरा और घंगा नहीं आ ऊपर दरगाह मगार ना तो नहीं सकता ऊपर दरगाह मगार Emine dondurma yiyeceğim. Çok vatandaşı. Ya bu da güzel ya. Ya çok vatandaşı da. Ya çok öyle. Ne var lan? Ben şöyle naşı var. Ne? Ne? Ne? ولا بلاست ما Corre, vou que vai lavar, poxa, Dorme. Sana da. او درا فیلمده اون بدن که نور اگه نور زیاد بیشتر سفر دو دو مرم با تیم که سریع چین شمک شد بعد نور تنظیم رو فیلمده و دیگه کم میاد نور سفر کم یک ساعت داره یک ساعت داره

ابوالفضل النفیری سعود نیشکر یا اگر کاتب زدگی نعم زور شنو صار قاعد تتفق نعم Yeah, do the commodity. امیر حسین محمدی مصطفی سروری ابوالفضل نصیری دلشکن سری آقا نه کرمان عبورباز پرها کردم تمام آفرین به هر دو کشتیگی عبورفضل نسیمی دل شکست سری عزیز اللهی اسکندری در قسمت پیش قسمت هم بعد این کشتی سروری موسر رزا دروگر مجید محمد آبادی آماده باشید Ahora se sangre modificada. Ya, papá, vamos.

Ana bir laf mı? Angela حسین نور محمدی مصطفی سروری رزا گروگر مجید محمد آبادی جلال ابراهیمی اسماعیل نوروزی محمد بانوی جواد رستمی رضا علیجانی سجاد خاکپور سری آماده باشید you. Yo, yo te amalito. Mallevi ya. Şükrino bana. Ana ödüller bu galiba. Ödüller ne yapmış kadar bu bak. Hek doğa kapış kadar. Ödüller ödüller. Toma de grande escuro. Ah, Dürbün sana da lan. Bunlar iki. Bak bak bak. Orijinal bak. Mesela gidin bak. Bu kadar yaz Hocam, ben 2020 lira şu anda. Resmiden helal olmuş. Mesela ki kurdu olanağı. Birçok oluyor kurdu olanağı. Birçok olasılığı olanağı. عزیزان محترم پشت سرتون ببینید عزیزان نمیتونم کشتی ها رو ببینم محبتتون رو برین عقبتر

وقت تمام امیروس از زلال اسکندری بریم سراغ کشتی پیش پیشکسوتان حمایت زندگی اسکندری عبدالآباد زنده آرش بلان عزیز اللهی باخر داغر علی سلامتی هر دو کشتگیر پیش کسفت داور وسط بلند سلامات آه Yok bir şey yok. Tasavvuf خلاص كلهم خلاص ليه ليه نلعب كل غلطهم ايه غلطهم وقمة فما كاجب اسمه No, m a s salado. Más. Pablo. مانده هشت دقیق چی وقت تنظیم لنگ رو زد وقت تمام هر دو کشتگی رو تشریح کنید دوستان امیر حسین نور محمدی مصطفی سروری Pour então, não Amino não, Ai, ai, ai. Și ce cora? Și să faci Să fac ric, domnule. Domnule não Să não să fac un o să fac. O să vă salvări, tu urmă de job. Să é la rega né? é né, Am e é de urmă, am pe موسر مسرزاد دروگر مجید محمد آبادی محمد علی اسکندری در حضور دارند پهلوان محمد علی اسکندری یکی از قهرمانان صاحب نام کشتی باشوخه و افتخارات بزرگ برنده کشتی مصطفی سروری تربت جام مصطفی جان

خیلی ممنونیه این همون پراز که زد کنون سرمون اینه اینه؟ اینه همون سکجا در این مدرکه دوست لا را اللهی مجید محمد آبادی تربت جام موسرزا دروگر قلسو جلال ابراهیمی اسماعیل نوروزی محمد بانوی جواد رستمی سریع عزیزان به خاطر داشته باشید روز چهارشنبه مورخ 6 5400 یعنی پس فردا رقابت های کشتی باشوخه در اوزان 66 74 84 96 و به اضافه 96 در روستای روبانسندگان تربت جان برگزار خواهد شد آقای حسینی وزکیشی از ساعت دو الی چهار و رقص ساعت چهار سوت مسابقات به صدا در خواهد آمد نفرات اول دوم سوم گوسفند اما در سنگین وزن نفر اول یک رس بوچ اگه شنیدید سلامتی خودت خانوادت بلند سلامت بسید فوتبال ابراهیمی اسماعیل نوروزی You're not, you're خدا، ليش خدام دقاوس به حنا نسمع بر دقابر بامور خدام بدار جوس اوه فرادی بگو چی برن تختی برن تخت ساعت چند چهار یک و بیست دقیقه حال بله، ابراهیمی ربات سمنگان اسماعیل نوروزی تربتجام آماده باشید محمد بانوی جواد رستمی هم آماده باشید No, no, no, no, no, no, no, o kadar Boş kol kalan. Bu ne o kadar? İsteyiz. ne yapıyor? Görbo. Botundan akıyor. Boy bu. احتمالا خلاقه بكيني ايش اخره بدي Ay Mertani şuna kadar dolar girip. Ne yapalım? Sonra ne? Yalan İbrahim'i İsmail'e doğru.